Ay, ang ganda ng sinasabi ng horoscope ko. Ah, Inday? Inday? Ah, yes po. Inday, anong zodiac sign mo? Ah, ano po yung zodiac sign? Zodiac sign, yung ah, halimbawa, Cancer. Ah, sa akin po, Almoranas. Na, masakit-sakit nga po minsan, ma'am. Ima! Mawag mo naman sa sigawan, oh! Di ka okay, ko! Ikaw rin naman. Ginagawa mo ang gusto mo. Eh, ba't kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron! Well! Gaspang ng mukha mo. Psst, psst. Mahal mo ba ako? Talaga? Ano nga? Oo nga. Love you. Love you. Hmm. Gusto ko itlog mo. Balot, ma'am. Gusto ko itlog mo. Eh, sa asawa ko ito eh. Gusto mo patayin ko asawa mo? Opo, ilalabas ko ng itlog ko. Kaya ko din si ano, si Whitney Houston. Ayun Ay. talaga kaboses ko. Whitney talaga? If... Galing, no? Walang kanta si Whitney ng ihip. Wala akong sinabing ihip. Ito na lang talaga.